Co za lamus wbił? Święty Dawaj, Mikołaj, no. kurwa. O kurwa. A gdzie prezenty do chuja? W chuju. Gdzie ktoś najada środku przy krzyżówce. Ja jestem na górze po lewej. Czy już czytują? Nie czytują. To, że napisali, to, że napisali, że zagranie premade'a jest ban, to nie znaczy, że czytujemy. No właśnie. Ty też czytujesz w No właśnie. No trzy masterki, nie? Ja pierdolę. O, mam broń, dobra. Level drugi. Jakiś ziomek chyba awczy i tego... y, laga mam. No, wyjebało serwera, kurwa. Nie, nie, jest, jest, działa. Ja nie mogę. Nie działa. Dobra, zaraz będę miał kilka. Nie wiem, czy ziomek ma jakieś kurwa lagi, ale kawałek przejdzie i stoi, nie? To go na pizdę walu. No napierdalam go. Co no, jaka broń? Snajperka moja. XD. Kurwa, taką banię chłop wyrwał, że snajper to aż, aż go nakryło. O, jest 19 graczy jeszcze. Poczekaj, my zaraz skończymy. Ja już w lobby siedzę. Ty też przegrasz? No jak? XD. Ej, mam pompę, nie? Jebać te pompy, kurwa. Pompa jest zajebista. Kurwa, znajdź tą snajper. Jak ktoś tu chyba kurwa biega. A nie chcę znowu kurwa umrzeć, no. Nie, no nie ma tu nikogo. Ten już nas widy, nie? Cii, nie, bo myślałem, że słyszałem. O kurwa mówicie za dużo, no. Trzeba milion painkillerów nazbierać. Czemu mam kurwa tylko cztery? O. Nowe dropy. O kurwa, jakiś ziomek do mnie napierdala. Nie fajnie. Rozjebany, elo. No, są mi zabił. Kurwa, już drugiego. Chuj tam, że pierwszy był awk. <laughs> Ale są dwa killa. kurwa zbieram same pistol ammo, a nie mam do tego broni, nie? Ale tam do snajper. Aha, brakuje snajpy. Nie, ja tym razem nie mam ammo do snajpa. mi o snajper, albo pompę. Nie wiem, która. O, mam laserowy celownik, zajebioza. Koleś też miał, albo snajper, albo pompę. Nie wiem, ja dwóch zajebałem, to raczej już tu nie powinno nikogo być. No, snajper. Kurwa, muszę spierdalać. Pięć metrów ode mnie się kończy strefa, nie? Widzę jeszcze jeden domek z zwiedzę i zapierdalam. Ten snajper. Muszę zbierać sobie kurwa painkiller, żeby nie umrzeć. Ktoś przy nas. Ta gra jest jakaś zjebana. Sam jesteś Ty jesteś zjebany, zjebany. zjebany. Jebane. Pobieram tą grę. Jesteś chujowy w nią i tyle. Nieprawda, bardziej jak ty kurwa... Nawet pobrać nie potrafię. Jedną osobę ta nie mam zabić. Po pierwsze chodzi o to, że kurwa pobrałem to wczoraj 8 giga chyba, 8 z czymś. No. Ranie? I mam kurwa zero! Znaczy miałem 100 megabitów, megabajtów, o chuj tu chodzi. Kurwa, muszę spierdalać. Albo z tym się spierdali, nie wiem. Wyjebane. Także idę grać Paradisy. Do widzenia. No, za- Dobra, czyli będzie o, bo to dzisiaj kurwa typek rzuca dentami, ale gdzie to? Widzę typa. Po ilu szczurek macie na serwerze teraz? Czyli 60 była dopiero. Mm. No i drugi raz biliśmy e, do, w sensie do drugiej gierki i czekaliśmy 10 sekund. Czy tam 50. Allah hakbar kurwy! To możesz nie przeklinać mojej obecności? Dzięki. Gdzie ten typ spierdolił? Ja nie wiem, idę kurwa po dropa. Ja pierdolę, albo nie idę. Jest niedaleko dropa. No niedaleko, kurwa, na drugim końcu mapy. No, jestem na tym na dole, co jest. Teraz. O no kurwa. Mm. Ja tam będę szedł dwa dni. 5, 4, 3, 2. Ale unlucky respa miałem, nie? Muszę cały czas teraz zapierdalać albo zginę od bariery. O kurwa, piękny resp. Tylko to będzie w chuj ludzi. No i chuj, to dużo kili, e, dużo kili. Też lubię dobre respy. Im więcej ludzi, tym lepiej dla mnie. O, jeszcze dwóch jest. kurwa lak FPS-ów. Nie no, ale z tą barierą to ich pojebało trochę, nie? Piszemy do adminów, żeby kurwa dodali rowery. Cicho, cicho, cicho. Ze mną biegł. O, chyba zawału dostał, Na łeb skoczyłem. que Rówek się schujela ze snajpy strzela. Skąd masz kurwa snajpę? Pojebało cię? No skąd zrobiłem strzepizki? O, minę znalazłem. Kurwa, strzepizga do mnie śmiesznie. O, idę po drapa. Jeśli tam kurwa dobiegnę. Dobra, rozjebany ziomek. Co ty miałeś, kumplu? Chyba typ pod ropa leciał i psa. Kurwa, ile typa podropa przeleciało, nie? Mnie też sporo. Dobra, wypierdalam. Niech się biją, bo tego dropa zaraz bariera rusza, ja mam wyjebane. Ej, idę ogarnąć To Co we mnie strzelasz, ty kurwo jebana? Trzech typa przy dropie, nie? Może ktoś po tym zdropał mnie. Ja wyszedł do mnie. Także musi być na górze trup. Zobacz ty pswarciu. Jebany. Ta bariera leci, a oni jeszcze przy dropie są debile. Ale będę miał killa. jeden zginął od bariery i wsta. Kurwa, no celujesz w głowę chłopowi i on nie dostaje w głowę, nie? Co jest kurwa z tą snajperką? No tak, snajperka jest do duchy. Ja pierdolę, no. W plecy mnie zaszedł, pan Lamus. No, ale trzy kilsy miałem.